Тайваньская команда побеждает на мировом чемпионате. И о погоде на Тайвань. Оно, те приехали Going to have its fingers in many different cookie jars, whether that's uh, property development, whether that's logistics, uh, whether that's. 在属于中国公园中，在kızı önemli olduğunu baştan <laughs>